dentro de un techo ecológico que es el que nos marca los límites biofísicos del planeta. Y en medio es cómo construimos un modelo de sociedad que sea justo, que sea igualitario, eh, con vocación internacionalista y con vocación de eh, garantizar a las siguientes generaciones que van a poder disfrutar de un planeta vivo y hacerlo de manera compartida y garantizando que seamos la clase trabajadora las que ponemos los pilares de ese nuevo modelo.